channel and uh, welcome to my YouTube channel. Welcome back. And, uh, it's been a while kita tak buat uh, vlog and now I'm, head, I'm heading to Selayang. Before that I'm going to meet my friend uh, Otul and uh, we head to Selayang lah. Uh, before that please make sure that you do subscribe to our channel like this video and yeah follow to our journey today let's go minum minum mana sama dia je risau Babi ngam-ngam tepi aku dia matikan lampu Tadi kan dia on lampu Sampai tepi dia matikan Kau tak sebab order tak dapat ni Duduk depan ni Pandai potong pula Oh, ya, Amal tu pada usia pula je. Ni, ni, ni, lori sebelah hijab. depan kan? lah. Awak lah. Kita ni tak bagi. Ha ni. ambil pet, ambil petak terus. Lu main game bayar kan. Hari ni tu tak lain. Nasib payu, suara tak ada. Ini macam klik. gitu makan macam budak-budak sekolah Kau kutip balik ni Minum mana? VCD Man, nak mandi Tuan, kau tampak lah Oh, thank kasut kasut Mana loncat pakai kasut Alah tadi set je Lepas Bawah Eh pun kau kan? Bodoh lah bawah bodoh. Nih, aku rekod sini ni. Eh. Alah, batalik kau batalik, kau batalik. Lancar balik, lancar <laughs> balik. Kau <laughs> tak sempat nak rekod lagi. Ya bodoh. Gila. Hutang. Peking lah. Mana ini tahu ni. Pandai buat cinematic lah. Bisa pergi. Dah aku nak tak kencing bodoh. Tadi turun bawah tadi betul lah tadi. Tadi ada tanah nak bagi. Sepeking. <laughs> Oi lah. ha? Sepeking. Sepeking, sepeking. Oh, first time. kakak otul oh, beli iPhone baru. Aku je pro. Ini sekolah rendah je, ujung tahun je dekat Dewan. Nobody can back me. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. sembilan Wah, tahu Tahu? Dia nak, ajak kau ni Mana eh, ni, Eh, betul Eh, betul Bel Jiban, kata tak? tadi tu Macam mana dia boleh buat? Macam mana dia boleh kata? Bèo Ôi em chị này kia Đi này mình coi như đúng không? Bỏ, ta chưa sắp nhau